Mi mente está super crash, ya no sé dónde estás De viaje por Japón, me caso mañana y ya no sé dónde voy No entró la razón, de viaje tu corazón, ya no más Mi mente está super crash, ya Tus sabes, art like rocks in Miami Me siento hype con las peces en el aire No me gusta jugar, no me gusta recordar Vuelvo al portal like guy gangster Me siento minero con el pico en el Escucho los Smith otra vez en mi cuarto Creo que el slime se está apoderando Juego al Minecraft solo un rato Soy la waifu de Pulspando Me gustaría verte solo un rato pa I know you are No sé qué hago, me siento raro Me siento raro Yo, yo, no,